Pepe Aguirre, cantante chileno, La Serena, Chile, fecha desconocida, Medellín, Colombia, 1988. Nacido con el nombre de pila, José Gastón Aguirre fue un reconocido cantante de tango. Durante su estadía en Chile hizo parte de la agrupación de Porfirio Díaz, junto a estrellas tangueras como Armando Moreno y Oscar La Roca, fue un representante del popular género. Es reconocido por temas como muñeca de losa, colegiala, frivolidad, payaso, naufragio, entre muchas otras. El cantante es invitado a Colombia por el cronista Carlos Serna del diario El Colombiano para que visite Medellín, ciudad que para los amantes del tango tiene gran significado simbólico por tener lugar allí el deceso durante un accidente aeronáutico del genial intérprete Carlos Gardel en 1935. Aguirre participó en varios festivales de tango en la capital antioqueña. Allí se afincó durante sus últimos años hasta su fallecimiento a finales de los años 80. El cantante tuvo una hija, Gloria Aguirre, nacida en Santiago de Chile, que hizo parte del movimiento conocido como La Nueva Ola. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.